bach trondak, ta nach nja, dibiatip ayuk, es je ayuk ye nende en Dios, es mud menach a Dios tech, je nach ich habien met Dios, ha ayuk ha mud Dios diako tegeki dib ha ot, tegeki dib kya otikyo, pun kya ha mud, ha dib ya it ayuk, ha yak ha hikyatan nidegeki, dib hikyatip, es je de en ha die bi nhựa mooi, chủ mooi, niet de gekke hoi chi naar nas Is het ta de gachen? Je den hap ma kyozich. Es kia yö gots at, boot je te gooien ta de hachen. Dios ke es tu gehoi, huang at. Ha o min, is niet kaas patet die bi it, es tem ha hachen. Is de ni di geki ha hoi chi, mi Ha fang, ke yö hich ha hachen. He het niet kaas pechet ta de gachen. Ha gachen te jaten be, die bikuha bikutes nidgeki khakhay ha min ya nashwin it benach ha ya nashwin o ya nach dios ha amut tat ha ya ko ya nashwin id ke ay iskap de khakhay ha ko o ha ni min di bikha ach es ke o ku pukd ber nidgeki di bach ku pukd es mi bukd di ani gutuk es yehch yung atat ha dios yehch ke ha dios yung achich mit khakhay ya min ya khotd es ni mut kodo nya khoy tsek Dios arrahod mut kokku mud tsek di biatip ayuk ha khambit hay es ik ach ma ödich es ödich dat nicht der ham mir aten hak ihr mu aten di betug Dios jung ach es mazach aktim te yaten es aktim kunuschen es afang Niko spech bestimmt testig es hinein. Chad de an, die bist an die, kostnen nein, kod yebe oknum es havin e yede en havin a kotay yem hekip kod en mi te Jesucristo skunushum kamaknipat mioy ha Dios e e a Moisés y anam per hatzoken es atayaten y amin a Jesucristo ni naanam punt ka is ha Dios tech per hi Dios yung di buham mut tigi ich ha Dios tech Jeugd dus juk is juk nichaam, wie is het en had je steeds?